son los sobrevivientes de una especie en extinción, el hombre hombre. El hombre que sabe cómo tener una relación. El hombre que llega sin importar cómo. La misión de Old Spice es traer de vuelta el orgullo ser y oler como hombre. El futuro de la masculinidad está en tus manos. Llegó Old Spice. El desodorante del hombre hombre. Si eres hombre, responde al llamado de Old Spice.